În seara asta vreau să-ți improvizez despre a lumina. Uh, pentru mine o să mă, o să mă inspir de la proful meu de coaching Gratian Son. A lumina înseamnă a, a uh, fi ca într-o încăpere a, uh, plină de întuneric și tu cu sufletelul tău aprinzi așa o lumânare și observ cum razele a, pur și simplu a, um, fac lumină în jur și întunericul ăla, cu lumina asta a ta din suflet, face să se vadă toate obiectele din jur, să, să, să, să, să le lumineze. Pentru mine lumina asta înseamnă să aprinzi sufletul într-o mare de întuneric. Pentru tine ce înseamnă? Ceau!